Tak. Jamen, øh, mit navn er som sagt Rasmus Frey. Øh, jeg har en baggrund som dels iværksætter øh, og udvikler, kan man også sige. Og så er jeg udviklingen af open source evangelist, der jeg er altid er beskæftiget med open source. Øh, og til dagligt, så er jeg ansat som sekretariatschef i øh, OS 2, øh, som offentlig samarbejde og open source. Øh, jeg sidder i Aarhus Kommune, den afdeling, der hedder ITK, det er forkortelse af øh, innovation, teknologi og kreativitet. Øh, der laver man en hel masse sjove ting, øh, blandt andet også smart ting. Jeg vil speedtalke mig igennem, hvordan vi i OS 2 udvikler fantastiske løsninger i fællesskab og sikrer ejerskab via open source. Jeg har den her at holde mig til, fordi så sikrer jeg mig, når jeg skal holde det op i tre gange, så får folk nogle af samme varer. Øhm, til slut så vil jeg lige koble det lidt til nogle konkrete eksempler på smart city. Vi har blandt andet projekt, som vi varsler med, og der er selvfølgelig også nogle resultater. Og spørgsmålet er, mig bag det? Vores to fællesskaber, det er en forening, hvor der pt. er 60 af de 98 danske kroner, der er medlem. Øhm, og omdrejningspunktet i vores to, det er udviklingen af digitale løsninger det er at sikre ejerskabet af de løsninger, det er at sikre retten til at dele dem med andre, altså open source-aspektet. Øhm, og så er det selvfølgelig også at, at, at sikre dataen, som de her løsninger genererer, øh, og eventuelt andre affødte resultater. Det vil vi gerne have ejerskab på, vi vil gerne have medbestemmelse, og vi vil gerne have retten til at stille ud til kundighed og alle de andre så det her princip her med, når tre kommuner får, får udviklet en løsning med en IT-leverandør, så kan man forære den væk til de fire næste kommuner, som så kan bruge deres penge og deres ressourcer på at videreudvikle i stedet for at opfinde en dybt til lejren en gang til. I sidste ende, så gavner det jo vores samfund med smal øh, udnyttelse af vores skattekroner og til fordel for alle ude Noget af det, vi gerne vil øh, opnå med vores 2, fællesskab som hos det er, at øh, vi ønsker, at de systemer, vi laver, de skal være løst koblet. Øh, vi, vi er ikke interesserede i, at man, man burer sig inde, og hvis man så ønsker at skifte et ud, så brager hele lortet Øh, man skal kunne trække stikket på delkomponenter, og så skal man kunne udskifte med noget andet, og det skal gerne være fuldstændig leverandør over i den smukkeste verden. Øh, det betyder selvfølgelig ikke, at systemet ikke også skal kunne tale sammen, men det findes der heldigvis mange måder, man kan løse på. Øh, vi er store fan af, at man laver API'er, man åbne API'er, øh, som ikke koster penge. Øh, så kan det godt være, at vi skal lukke det hele, og vi kan se. Vi arbejder for, at de løsninger, der bliver skabt, de resultater, der bliver skabt, er to fællesskab. Det er en høj grad gennem. Altså, vi, vi skal ikke gå op og finde samtidig gennem. Vi er 98 relativt ens forretninger. Vi skal levere den samme service øh, som kommunen. Øh, så derfor er der heller ikke nogen grund til, at man i Nordjylland går og laver noget, og så finder man sig sammen i, i Sønderjylland. Vi skal tale sammen, og, og vi skal løse det her i fællesskab. Øh, vi har fokus på at få nogle af de mindre leverandører med, øh, så vi kan skabe noget mere konkurrence. Vi kan også øh, dermed noget mere innovation vi kan bevæge os hurtigere, vi kan arbejde mere agilt, fordi vi kan fokusere på at løse små, konkrete behov, øh, og så få dem skubbet ud og testet af, videreudvikle dem, og ligesom, altså, hurtigt få tingene i brug. Når man arbejder med open source, og når man laver noget, man gerne vil forære væk til andre, øh, så er det også vigtigt, at det, man forærer væk, det rent faktisk er nemt at tage i brug. Så en del af det, vi også har fokus på, det er, at der skal være en vis styring på det her. nogle af de fordele, øh, som både man som kunde, kommune, offentlig instans eller leverandør kan få, det er, at øh, vi kan højere grad stille nogle af de samme krav. Vi kan kravstille med en art, fordi vi taler sammen og deler ved med hinanden. Øh, vi kan også over tid etablere en infrastruktur, som er lidt mere ensartet. Øh, det gør det meget nemmere at arbejde med. Øh, vi kan også sikre den her adgang til de fælles data god funktion microservices er vist altså buzzwordet omkring det. Øhm, og så kan vi også nemmere rent faktisk lave mindre løsninger, fordi vi, vi har en tættere kobling til den forretning, hvor behovene rent faktisk er, øh, og hvor vi ligesom har viden omkring, hvordan vi løser vores udfordringer. Og det kan vi så koble med, øh, med leverandørens viden omkring teknologi og den udviklingskraft, de kan komme med. Øhm, og i det her økosystem, der er der mener vi jo, at vi kan skabe nogle bedre løsninger, og vi kan også få lidt mere for pengene, fordi vi gør løfter i, flok. løfter i flok. Hvordan går det på tiden? Der er 14 minutter tilbage og 40 sekunder. det her det kræver styring, som jeg også lige kort var inde på. Det, det, øh, det, man kan ikke bare kaste alle bolde op, og så tro, at de lander de rigtige steder, og at, at øh, alle mulige andre begynder at tage ens løsninger i brug, fordi man selv synes, det var fantastisk. Øhm, OS2 er et relativt nyt fællesskab. Det er en forening, som stiftede i 2012, og der var det en ren som fyldt med ildsjæle, som satte alle mulige ting i gang. Og det var fantastisk. Det har, det der kommet en masse godt ud af, men man har også lært en hel masse. Så derfor er det et fællesskab, der har været igennem den her professionalisering med, at jamen, når vi vælger at lægge ting ud i åbne, så kræver det faktisk også, at vi har nogle rammer at arbejde med. Vi skal have nogle fælles retningslinjer, vi skal have nogle fælles krav, vi går op til og også gerne nogle af de samme værktøjer, vi bruger, når vi, når vi samarbejder. Så derfor er det noget af det vigtigste i vores to. Det er noget, vi har rigtig meget fokus på. Det er at vedligeholde vores spilleregler, vores governance-model, som er det rigtige ord for det. Øhm, og selvfølgelig også vedligeholde de, øh, de redskaber, man bruger. Det er sådan noget som GitHub og Jira og alle de udviklingsværktøjer. Det er meget vigtigt. Øhm, og det er jo, altså det bliver også der, at sige, at OS2 er vigtigt, fordi uden det, så nytter det faktisk ikke noget at, at tale og open source. Altså, det, det, det, er fuldstændig lige meget. Hvis jeg har lavet et produkt og lægger det ud på hylden og siger, prøv at se her, jeg har lavet en fantastisk tal. Der er ikke nogen, der tager det seriøst, hvis ikke styringselementet er med, hvis ikke der er ting over, hvad gør vi i det liv, vi nu skal leve fremadrettet. Og hvordan er det lige at sætte det i drift? Hvordan er det at videreudvikle alle de her ting, som følger med, når man laver noget digitalt. Øh, så har jeg blevet om at koble den til Smart City. Øh, så hvordan er det, vores spiller ind i hele det her Smart City? Øh, nu har jeg lige hørt nævnt nede på scenen, måske mere end en gang, det ved jeg, at hvad vi har behov for de her rammer, som vores spiller er. Så vi har jo faktisk noget her, man kan copy-paste over Smart City, alt der foregår alle de projekter, der opstår, alle de ting, man laver, alt det, man har lyst til at dele med, med hinanden, så vi ikke går og finder på de samme dimser. Der er der faktisk noget, der, der eksisterer allerede noget, som har håndteret det før, og har en erfaring med det, og har nogle værktøjer osv. Der vil vi selvfølgelig gerne koble til, til alt, der foregår i Smart City. Fordi i dag der er vores to meget mere erfaringer ind i kommunernes øh, IT-digitaliseringsafdeling. Der er det ikke altid, man lige får fat i, hvad der sker over i teknik og miljø og andre steder. Øhm, så, så derfor har det selvfølgelig vores fokus, øh, og, og, og vi mener, at vi kommer med noget, noget vigtigt, og vi mener faktisk, at det er hjælpe med det smart samarbejde der eksisterer. Øh, så har vi også et konkret projekt, som vi arbejder med. Der er en helt konkret udfordring, og der er også en konkret løsning på det. Øh, fordi altså, der bliver installeret teknologi til den smarte by. Øh, i et, vel, i et stort øh, moras, øh, så vi opsamler data. Øh, altså vi hælder jo data ned i øh, databaser rundt omkring. Øh, men vi skal jo også ligesom sikre, at vi får opsamlet de rigtige data, at vi får gjort det i nogle standarder, hvor rent faktisk kan flytte videre og dele det med hinanden og få det aktiveret. Øh, det er jo ikke noget, at vi låser os inde på en specifik standard, og så kan vi ikke tale med nabokommunen, fordi de valgte en anden standard. Øh, eller hvis vi får lyst til at prøve en ny smart dims, så kan vi ikke, fordi det var ikke den teknologi, vi havde valgt, øh, eller den standard, vi har baseret os på. Øh, så, så vi, vi har et, et projekt, som vi ligesom får prøver at få, få kørt i gang. Øhm, øh, der skete et eller med mine... mine du vil starte forfra, eller Nej, det vil jeg ikke. Så går det lige galt. Det er ligesom for et forsøg på, for at illustrere lidt den der udfordring med, at øhm, man har nogle forskellige dialoger med musikbox og så videre, så videre og, og sætter nogle op, og så sender man data derind, og så kan man trække det ud her til et eller andet formål. Øh, så vi etablerer en hel masse siloer, øh, hvor vi ikke kan snakke sammen på tværs af dem, og hvis man har baseret den her lovermagen, så kan man ikke afprøve noget hernede, fordi det er jo svært. Der er ikke nogen standarder, der gør det. Tag den her sensor, som de har fundet på i øh, Kalundborg Kommune og plukke den ind i mit der. Det vil vi jo gerne løse, øh, så vi ikke alle sammen låser os inde i 98 siloer øh, og ikke har mulighed for at tænke nationalt. Derfor vil vi gerne skabe øh, OS2 IOT af arbejdstitlen. Øh, en central øh, platform, som skal kunne modtage alt data. Lige meget hvilket format så skal vi kunne herind, og det skal, og det skal selvfølgelig være en åben platform. Det skal være en platform, som er ja, open source, eller man kan sige, ejerskabet skal ligge hos kunden, altså kommunerne, øh, med flere. Øh, men der skal selvfølgelig også være en leverandør, der kan skabe forretning på det her ovenpå. Så, fordi, altså, det skal lave dataene, der, der er pengeværd. Altså, det, er, det er jo det, der, det, der genererer værdi. Det er jo ikke så meget det, det er jo ikke sensorerne i sig selv. Det er det data, Så det barsler vi med øh, at skabe, vi skal have skabt fundamentet for, for det her til at ske på lavet platform, fordi vi mener, der er et, et udtalt behov for, at kommunerne har sådan en platform. Øhm, og det er selvfølgelig noget med, at vi skal, vi har, altså, vi skal kunne dække øh, det fælles kommunale. Vi skal kunne supportere øh, smart city-aktiviteterne på tværs af alle danske kommuner. Øhm, og for at vi kan det, så har vi behov for den her generiske platform, øh, som netop kan understøtte flere transmissionsstandarder. Øhm, vi har også behov for, at vi har en det sted, modulær kerne, øh, som så kan inkluderes i, i alle mulige slags services. Det skal være frit tilgængeligt. mener jo, at det her et eller andet sted kan være ryggrad i øh, det arbejde, alt det arbejde, vi laver i Danmark. Øhm, ja, funktionaliteten i den her platform skal jo gerne være, at den skal kunne modtage data fra, fra hvad som helst. Den skal også gerne kunne overvåge de enheder, der kobles op imod den, og så skal den selvfølgelig kunne videresende øh, notifikationer og af analyser, hvad som helst. Aarhus Kommune bliver hørt. Ja, det var IOC, Aarhus 2 IOC. Så har jeg taget lidt øh, eksempler med fra, øh, fra hvad der, hvad der, den er, sker i nogle af, eller to af medlemskommunerne af OS2. I Aarhus der kører man øh, lige pc et, et, en test, fordi man har regnet sig frem til, at i øh, kommunens 1000 fjernvarmebånd, der har man kan relativt nemt installeret en lille sensor, som monitorerer temperaturen. Og ved at man gør det, så kan man foregribe øh, irriterende hændelser, som at der er hvor der springer. Øh, og, og, så kan man reducere omkostningen med at udbedre de her skader, og man kan også reducere bevisbyrden, fordi man slipper for, at der er, meget, der er ikke så meget varmt af, der rammer i en ting. Øh, det er en helt konkret løsning, som kommer til at ske. Altså, den kommer til at, at blive bredt ud i, hele, i alle fjernarmere i Aarhus Kommune, fordi besparelsen er Altså den er 1 million kroner per år, så investeringen er nærmest til hjem på et år. Det kan ikke betale sig at levere. Et andet eksempel, som Vallerup øh, leger lidt med lidt trafiktælling. Øh, de har jo regnet sig frem til, at det er meget, meget dyrt at lægge de her kabler ud, som ligger på svært terræn. Det er jo dyrt og besværligt. Øh, det er den her rosensynsdatet, så øh, de har fået lavet den her boks, som laver trafiktælling med billedgenkendelse. Det er meget mere effektivt og hurtigt, den kan sættes op alle mulige steder, øh, og, og den er ekstremt billig. Så den kommer op til deres LoRaWAN-netværk, øh, så øh, tager den simpelthen billeder. Øh, og når den har genkendt, hvad der er på billedet, og sin tælling, så sletter den billedet. Så der er ikke nogen problemer med øh, så videre, fordi der er indbygget privacy i den. Øh, og den tælling, den har lavet, bliver så sendt til, til kommunen. Og det kan man jo udvide sig til alt muligt, fordi vi kan jo ikke billedgenkende stort set hvad som helst. Så det var muligheder og endnu flere muligheder. Kan den til forskel på cykler og biler? Det skal den gerne kunne. Okay. Jeg tror ikke, den kan endnu. Hmm. Hvad er formålet med det? Er det at optimere trafik? Er det for at øh, øh, optimere trafik, øh, ja. lysregulering? Eller? Til at starte med er det for at erstatte de der kabler, du måske har set, der ligger hen over vejen nogle gange. Okay. Det er simpelthen en billigere måde det er så jeg har ikke de reelle tal. Det er ikke, hvor man kan kende det fra sted til sted, sådan at man kan se folk skal have nogle bedre helbred, og, og så videre. Vi skal have nogle af bilerne ud af byen, så at vi får pendlercyklister i stedet for pendlerbilister. Mm. øh, det er simpelthen bare, at man får monteret en lille tip på cyklen, og så øh, sender den et signal til, til lyskrydset, når der kommer en cykel. Øh, Odense Kommune er, har kopieret den og er i fuld gang med at, at lave en lignende løsning. Der har man bare valgt at sige, at her skal det kun være grøn hvis det regner. <laughs> har der også skabt alle mulige andre løsninger. Der er tre et Jeg hører det bare. Øh, som ikke nødvendigvis har så meget ophæng til, øh, til Smart City, øh, fordi det, det, det kan være alt muligt, men, men, men alt er open source, og alt er frit tilgængeligt. Øh, og der er en organisering omkring alle produkterne, så den har fået et ophæng til de kommuner, som rent faktisk anvender løsningen, og den har også en leverandør, en eller flere leverandører meget af det her det er sådan noget som nemt kørselsindberetning og øh, scanning af dine øh, offentlige tilgængelige flader, så du ikke putter personfølsomme data derud, og arrangering af, af valg, når vi alle sammen skal ned og stemme til kommunale folketingsvalg, og den slags ting, eller opgavefordeleren, som laver postfordeling. Øh, I Syddjurs Kommune, der har man den i drift, så alt post, der kommer ind, både digitalt og fysisk, det bliver faktisk automatisk fordelt ud i organisationen og den rammer 80 procent rigtigt, hvilket er ret godt. Så er det 20 procent, der ikke kommer rigtigt. Ja, men det, det bliver jo helt bedre, hvis den trænes. Øh, og kravmoteren, det er, er en, en, en dims, som hjælper kommunerne til at stille bedre krav, når man ikke køber IT. Øh, det kommer også leverandøren til fordel, så bliver det nemmere at besvare de krav, fordi de ikke tager. Ja, der sker mange ting i Oslo, og det er mega spændende. Øh, til sidst, Husk at bruge vores 2 til at øh, udvikle løsninger via, altså brug det som en platform til at, at dele jeres store resultater. Brug det som en platform til, hvis man har en god idé, man, man måske tænker, det her det, det må da give mening andre steder, skal vi prøve at række ud og se, om vi kan få nogle andre med på ideen. Nogle andre med til at betale, for eksempel. Øh, det er en meget god model. Øh, så er det rigtig vigtigt at huske, at nogle spilleregler fordi øh, hvis man gerne vil være styrende, hvis man som kunde gerne vil styre sit eget produkt og have ejerskab over det, så kræver det altså også, at man, øh, man involverer sig. Det kræver, at man tager stilling til nogle flere ting, end det gør, hvis man bare skal ringe til leverandør X. Øhm. Ja. Og så til sidst, der er, der er behov for at tænke samskabelse. Altså det, det er jo, øh, alle politikere går til samskabelse mindst 10 gange om dagen. Øh, der må være et behov, øh, så derfor giver det mening hvis der er tid, så stille spørgsmål. Der er 40 sekunder. ja, det er måske et dumt spørgsmål, men øh, kan, kan vi køre på alle styresystemer, de der, eller nogle bestemte styresystemer, øh, vi kan køre på? Altså, vi, vi får sig ikke teknologivalget, kan sige. Det er ikke vores opgave. Altså, vores to medlemmer kommer med viden om deres forretning, så kommer med nogle konkrete behov. Og så er der en leverandør, der løser, øh, altså leverer de varer, mm. øh, og, og, og teknologien, der ligger bag det, det, det det skal ikke blive ting med. Vi stiller bare krav om, at resultatet skal være på en open source licens. Og det krav stiller vi, fordi vi vil bevare herskabet. Vi har ikke lyst til at låse os inde på en enkelt leverandør, som så får en skole. Om det så er .NET, eller Python, eller R, eller C++, eller andet, det, det er for så vidt lige meget. Hvordan er det implementeret? Der er medlemskonsekvenser, og alle projekterne har sin egen økonomi og medlemskontingentet er sølle 18.000 år. Men det er kun for at vedligeholde dommernes. Så er der, så er der penge.